Χαιρετώ την απανταχούνοδε όδε εξουσού κοινότητα. Στην προηγούμενη μα συνάντηση είδαμε πώ να χτίσει ένα νόδε application, είδαμε τη δομή, είδαμε πώ να κάνει logging, όλα αυτά που έχουν σημασία. Το θέμα με τη χερόκο εμεί το έχουμε καλύψει. Στην επόμενη μας συνάντηση θα μιλήσουμε για CLI tooling, πώς μπορείς να φτιάχνεις CLI εργαλεία χρησιμοποιώντας την ΝΟΔΕ Επίσης θα σας αναλύσουμε τι είναι τα entities, αυτά τα μαγικά πράγματα που έχει δημιουργήσει ο υποφαινόμενος. Οπότε σας περιμένω την επόμενη Πέμπτη, όχι αυτήν την επόμενη 4 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα στο City College. Και special guest, Ό,τι πεις εσύ θα κάνω, μα την Παναγιά. Ας ζητήσεις και για σένα,